Hello lovely people on the internet. Mana bugun sizlar bilan yana bir ajoyib yangi qo'shiq tarjima qilamiz. Bugungi qo'shig'imiz Janna qo'shig'i. O'sha sizlar kommentariyada so'rab kelayotgan qo'shiqlardan biri. Umid qilamanki, bu sizlarga ma'qul keladi. Xo'p, yana bir narsa, agar sizga yoqqan, siz tarjima qilinishini xohlagan qo'shig'ingiz bo'lsa, kommentariyada qo'shiq nomini va qo'shiqchi ismini yozib qoldirishingiz mumkin. Men albatta tarjima qilishga harakat qilaman. Xo'p, bo'lmasam bugungi savolimizni avval ko'ramiz bugungi savol dialog ikki kishi suhbatlashyapti birinchi kishi savol beryapti bu savolni siz topishingiz kerak bu gapni hozir beradigan variantlarimdan ikkinchi kishi javob beryapti he is very nice demak he is very nice mana shunga siz tanlagan javobingiz to'g'ri kelishi kerak javoblar a what does he look like b What's he like? C. How is he? D. How does he look? Demak, to'rtta variantdan bittasini tanlang. Mana shu joyga siz qo'yganingizda bu javob to'g'ri kelishi kerak, ya'ni ma'nosi e, to'g'ri aniq chiqishi kerak. Bo'lmasam hozir 3 gacha sanayman. Siz videoni to'xtatib, kommentariyada albatta javobingizni yozib qoldiring. 1 2 three okay endi tarjima qilishni boshlaymiz I know that this life is only finite I know that degani men bilamanki I know that men bilamanki this life bu hayot is only finite only faqatgina deyapti finite uh, cheklangan finite cheki bor oxiri bor demoqchi demak men bilamanki bu hayot cheklangan the good and the bad times mm -hmm. the good yaxshi and va the bad yomon times vaqtlar yaxshi va yomon vaqtlar gap davom etyapti will all be left behind mm -hmm. will kelasi zamon yordamchi fe'li all barchasi deyapti be left behind degani be left behind bu ortda qolmoq demak yaxshi va yomon vaqtlar barchasi barchasi ortda qoladi as we make our way through this journey mm -hmm. as as oxirida chiqarib beraman tarjimasini we make uh, we biz deyapti make our way make our way degani uh, olding uh, make somebody somebody's way bu oldinga harakatlanish biror biror yo'l orqali harakatlanish majoziy ma'noda lekin majoziy ma'noda ko'pincha keladi uh, make our way o'sha biz oldinga harakatlanishimiz demoqchi harakatlanishimiz ya'ni oldinga harakatlanish demoqchi through orqali this journey bu journey sayohat yoki safar demak bu sayohat orqali e, biz e, yurib borar ekanmiz yoki harakatlanar ekanmiz mana shu safar safarda yurib borar ekanmiz deb tarjima qilsangiz bo'ladi demak shunaqa shunaqa ekanmiz mana azni ma'nosi ekanmiz bo'lib kelyapti gap gap davom etyapti to the finest place for infinity mm -hmm. to ga the finest the finest degani eng yaxshi eng yaxshi place joy for infinity for uchun infinity cheksizlik a abadiylik cheksizlik hech nimani cheki yo'qlik infinity o'sha cheksizlik uchun eng yaxshi joyga safarimiz bu safarimiz orqali deyapti safarimiz orqali yurib borar ekanmiz degan ma'noda Allah don't deny me uh, Alloh deyapti don't deny me deny inkor qilmoq degani uh, deny bu yerda uh, gapni Allah don't deny me your paradise mana shu bitta gap your paradise sening jannating endi deny bu yerda uh, qanaqa ma'noda kelyapti biror kimni biror nima qilishga ruxsat bermaslik deny bo'ladi mana shu narsa ham deny bo'ladi misol uchun o'sha bu yerda e, jannatga kirishimdan jannatga kirish kirishimdan meni e, taqiqlab qo'ymagin degan ma'noda aytyapti alloh don't deny me your paradise yoki meni jannat jannatingdan your paradise sening jannatingdan mahrum qilmagin degan ma'noda janna janna mhm, jannat jannat paradise paradise paradise paradise o'sha inglizchasi e, jannatni jannat jannat It's all I ever wish for. Mm -hmm. It's bu deyapti. All barchasi I men ever har doim wish for. Wish for bu xohlamoq. Biror nima biror nimani xohlamoq. Demak, e, bu deyapti men har doim xohlagan barcha narsam. Ya'ni aytmoqchi bu yerda e, men xohlagan yagona narsa demoqchi. Ya'ni paradise ni, jannatni nazarda tutyapti. This life is not eternal. Mm -hmm. This life, bu hayat, is not emas eternal. Eternal, baki abadi. Demak, bu hayot abadi emas. But the next will last forever. Mm -hmm. But ammo the next keyingisi, ya'ni king hayot demoqchi, the next keyingisi will last last davom etmoq forever uh, abadiy ya'ni keyingisi lekin keyingisi abadiy davom etadi ho'p bu qo'shiqni birinchi qismi shu bilan tugaydi ikkinchi qismini ko'rish uchun ekraningizni yuqori o'ng tarafda chiqqan yozuvga bosib ko'rishingiz mumkin ho'p videoni ikki qismga bo'lganim sababi juda ham uzun bo'lib ketyapti oxirgi videolarim ko'pchilik manimcha oxirigacha ko'rishga erinayapti shuning uchun ikki qismga bo'lib qo'ydim xohlagan paytingizda ikkinchi qismini kelib ko'rishingiz mumkin har doim kanalimda o'sha davomini topib ko'rishingiz mumkin hozir ikkinchi qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz mana shu yozuvga chiqqan yozuvga bosib ko'rishingiz mumkin ho'p keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling